Sluton kaj bonvenon. Um, hodiaŭ estas alia labortago. Um, ankaŭ hodiaŭ neĝas. Um, la neĝo ja restas sur la tero, sed dankinde uh, ĝi uh, ne restas um, sur la vojoj um do mi povis um veturi um facile uh, um spere mi anco povos uh, veturi facile uh, dum la vespero um, facta mi havas um, multe por priparoli um, do mi um, priparolos um, pri um Amikumu. Amikumu estas appo um por post telefonoi um g uh disponiblas um ye androido um kai um e fonoi la apo mantras al vi uh, aliai lingvo usantoi de la lingvoi uh, kiwi oni um prolas Exemplae, mi uh, trovis calcain aliain esperantistoin um, apud mi um, tio estes cio por hodiau gis morgau